हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज का ये वीडियो मैं नेटवर्किंग को लेकर के बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आप नेटवर्किंग पे वीडियोस नहीं बना रहे हैं और जैसा कि आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और हालात बहुत गंभीर हैं हमारे देश में तो इस कारण से जो मैं इंस्टीट्यूट पर बच्चों को बुला रहा था तो वो भी एक डेढ़ महीने से नहीं बुला रहा हूँ वो नहीं आ रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में ज़रूरत थी कि आप जो है नेटवर्किंग के ऊपर बेस्ड वीडियो बनाइए तो एक वीडियो और बना रहा हूँ और इस वीडियो में आपको यह पता चल जाएगा कि नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं ठीक है तो नेटवर्क कुल मिला के पांच टाइप के होते हैं कुल मिला के कितने नेटवर्क होते हैं five types of network are there okay तो पांच नेटवर्क में से पहला जो होता है जिसे हम बोलते हैं लैन जो कि काफी पॉपुलर है आप चले जाइए गोरखपुर वाले रेलवे स्टेशन पर देवरिया रेलवे स्टेशन पर तो ऐसे में आपको वाईफाई की सुविधा मिलती है और रेलवे स्टेशन आपको रेलवे जो है आपको वाईफाई प्रोवाइड कराता है और ऐसे में आप हाई स्पीड नेट का लुफ्त उठा सकते हैं अगर आप यात्री हैं अगर आप यात्रा करते हैं या आप प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हुए हैं तो ऐसे में रेलवे ने आपको सुविधा दी है कि आप नेट चलाइए और इसकी रेंज जो होती है मैक्सिमम रेंज वो होती है एक किलोमीटर तक तो ये था लैन जिसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क दूसरा जो टाइप है उसे बोलते हैं पैन और क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ये कह रहे थे कि कोई आ, बुक पढ़ता हूं तो उसमें दो टाइप का दिया होता है किसी में थ्री टाइप का नेटवर्क दिया होता है तो ये समझ में नहीं आ रहा था तो जो दूसरा टाइप होता है उसे बोलते हैं पैन आपने ब्लूटूथ जरूर यूज़ किया होगा पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क तो आपने ब्लूटूथ यूज़ किया होगा कितने मीटर की रेंज होती है चार या पांच मीटर में वो पकड़ता है और ये छोटा सा शॉर्ट रेंज होता है ब्लूटूथ का एग्जाम्पल दे ही दिया मैंने पैन का इसके बाद एक आता है कैन ठीक है कैन भी एक तरह का लैन ही होता है जिसे बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क और कैंपस एरिया नेटवर्क कॉलेज के कैंपस में 300 मीटर 400 मीटर या 500 मीटर तक की रेंज हो सकती है तो ये हो गया कैन और उसके बाद आता है जिसे बोलते हैं मैन जिसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तो ये क्या करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है ये जो है 35 किलोमीटर की रेंज होती है अब जैसे कोई वोडाफोन का एम्प्लॉय है तो अभी किसी बड़े शहर में चले बड़े शहर में चले जाइए आप तो ऐसे कंडीशन में उनको ज़रूरत पड़ती है पाँच दस बारह पंद्रह किलोमीटर के एरिया को कवर करने की तो उन्होंने दे रखा है उनको सिस्टम कि आप बारह पंद्रह बीस किलोमीटर पच्चीस किलोमीटर तक की एरिया या पैंतीस किलोमीटर तक की एरिया में जब भी आप घूमेंगे कंपनी के काम से जाएंगे तो आपको नेट आ, मिलेगा कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट और अपना डेटा शेयर कर पाएंगे ठीक है तो ऐसे कंडीशन में इसे बोलते हैं हम मैन ठीक है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और लास्ट बच जाता है जिसे बोलते हैं हम वैन और इसका एग्जाम्पल हो सकता है गूगल जिसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क अब मान लीजिए गूगल इसका एग्जाम्पल है तो ये बताइए गूगल आप कहाँ नहीं चला सकते हर जगह गूगल चला सकते हैं ठीक है बात करें चले जाइए चंद्रमा पर एक तो टावर लगा दीजिए इंटरनेट वहाँ भी चलेगा धरती वाला तो वहाँ पर टावर लगा दीजिएगा तो वहाँ पर भी चलेगा तो कहीं भी चला सकते हैं आप तो ये था वैन का एग्जाम्पल तो उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों नेटवर्क के टाइप आपको समझ में आ गए होंगे अगर वीडियो पसंद आता हो तो इसे शेयर कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग